Замість запрошення на роботу дозволи місцевої влади у Польщі хочуть запровадити нові правила для заробітчан. Планували з нового року, але через недосконале законодавство відклали. Подробиці від Кристини Карвацької. Кирило з Харкова до Польщі подався торік. Працював будівельником і каже, встиг змінити кілька місць роботи. Для них українці на вес золота. роботи багато, а у поляків за такі гроші не хочуть працювати. От, а українці, в принципі, за любі гільдії будуть роботи там. Щоб поїхати за кордон, звернувся в агентство. Там допомогли знайти роботу, оформили пакет документів і запрошення. Це є офіційний документ, який дозволяє в'їхати людині на територію Польщі. Якщо людина змінює роботу, працює по іншій роботі, да, не та, яка написана в запрошенні, йому просто працедавець замінює цю цей папір. Торік запрошень українцям видали майже 813 тисяч, але тільки чверть з них працює легально. Перетнувши кордон, українці знаходять іншого роботодавця і не завжди укладають з ними трудовий контракт. Та й самі роботодавці відмовляються від працівника. работают, ну, скажем так, за обычный черный кэш. Людей обманывают с работы, им не вовремя виплачують зарплату або не виплачують взагалі. Ба більше з видачі запрошень зробили бізнес. Ними деякі роботодавці та агентства торгують. Просто обманюють, відкривають робочу візу. Або беруть гроші і не відкривають, або е, вимагають гроші за проходження медогляду 200 чи 500 доларів для того, щоб його пройти. І начебто роботодавець його вимагає, хоча роботодавець про це навіть не знає. А можливо, в деяких випадках і немає роботодавця. Скасувати запрошення, щоб не було махінацій, вирішили в Польщі, а натомість хочуть запровадити спеціальні дозволи. Фіктивних запрошень не буде. Будуть офіційні договори, е, коли у жонд буде давати запрошення, не якийсь там приватний підприємець, який під копірку їх виписує, і на цьому просто заробляє гроші. Заяви про роботу розглядає воєвода від керівника і від самого працівника, і тільки з цим дозволом можна відкрити робочу візу. Працедавець за таких обставин. Поза як він подав клопотання про доручення певної ділянки роботи для іноземця, подав це клопотання воєводі. Працедавець зобов'язується він заявив про це бажання, він зобов'язується забезпечити умови, безпечні умови праці і певні соціальні гарантії. Видаватимуть дозвіл поляки максимум на три роки. І з тими освіченнями, які з якими працюють зараз українці, вони можуть міняти скільки хочуть роботу, а з новими вже там до двох разів. Всього. Тобто, якщо приїхав на одну роботу, один раз ще маєш право поміняти. Наступний раз тобі або треба роби, е, робити крок далі, робити собі карту побуту, так звану це ВМЖ, або виїжджати приїжджати знову е, в Україну і в Україні знову робити ці всі ну, дозвола і так далі. І так далі. Нові правила мали запрацювати з 1 січня. Принаймні так обіцяли у Мінсоцполітики Польщі, кажуть українські колеги. Офіційно до нас поки що ніхто не звертався. Напевно, ми враховуючи те, що це становить і суспільний інтерес, самі звернемося до польської сторони з проханням роз'яснити суть тих. Е, змін. Поляки пояснюють, проект відтермінували для доопрацювання. Обіцяють нові зміни за рік. А поки що на роботу в Польщу їхатимуть як і раніше. Для робочої візи достатньо запрошення від польського роботодавця. Вікторія каже, щойно збере документи, відразу пакуватиме валізи. Наскільки швидко вдасться підготувати документи, так відразу хочу поїхати і здобувати досвід, повертатися в Україну, працювати розвивати нашу країну. Водночас у всеукраїнській асоціації з міжнародного працевлаштування кажуть, виїхати надовго готовий кожен третій заробітчанин. Більшість українців таки планують повернутися за рік. Кристина Карвацька, Сергій Тищенко. Новини на першому.